Hola, sóc la Montse Mercet i sóc llibretera. Lectors al tren és un projecte amb el que trec els bons llibres de la llibreria. Escoles, centres cívics, centres de psicologia, biblioteques... Que necessiteu o vulgueu treballar una temàtica o matèria a través dels llibres i àlbums il·lustrats, em demaneu el tema i jo us busco, selecciono i trio els llibres i us els vinc a explicar a casa vostra. Els mirem, comentem i contrastem i els que us agradin us els venc. La TV Animalista em va demanar que preparés una maleta de llibres que parlessin d'animals des d'una perspectiva ètica. El capítol que explicarem avui de la maleta és el que jo he agrupat amb el títol de Ens ajudem, som un tot, que eh, una mica és la, la, la idea és explicar doncs, que els animals i les persones doncs, poden ajudar-se i conviure de manera amable. Comencem amb Una pequeña casa en el bosque. És un llibre de la Jutta Bauer, editat per Loguez. I en aquesta història, que és una història molt senzilla, amb uns dibuixos molt contundents, de fet, el, el que ens expliquen és eh, una història d'animals que necessiten eh, fugir d'un caçador, que es van refugiant tots en una casa, que són diferents animals que entre ells podrien ser depredadors però que acaben sent eh, doncs, amics, i mm, el millor de tot d'aquesta història és que al final, de la, al final del conte, on el caçador arriba a la, a la, a la casa, que també està, doncs, té gana, està perdut, demana ajuda, i aquest caçador que fins ara perseguia els animals eh, entén doncs, que s'ha de fer eh, amic d'amic seu i que han de conviure i, i compartir doncs, el, el menjar sense eh, molestar-se els uns als altres. Eh, I també el Lucas i el Rissenyor. El Lucas i el Rissenyor és un llibre editat per Ecaré, eh, escrit per Antonio Ventura, i amb aquestes il·lustracions eh, tan pictòriques i tan espectaculars, de fet, la història que ens explica és eh, la d'un senyor que viu a casa seva amb el seu gat, eh, conviuen, eh, comparteixen, comparteixen un espai i un, i un temps, i eh, ocasionalment en, aquest, en aquesta casa, eh, amb aquest gat i aquest senyor gran, hi apareix un rossinyol. Aquest rossinyol, el gat, d'entrada, eh, el veu com un intrus, eh, no vol no vol que estigui, eh, que li prengui una miqueta allò, aquesta, aquest instint de possessió que tenim tant les persones com els animals, em sembla, en certa manera. Allò, doncs eh, aquest, aquest senyor és meu, no vull que comparteixi, no vull compartir-lo amb aquest ocell, però eh, aquest gat eh, una mica doncs, eh, que també eh, d'entrada ens, ens sembla que és un enemic d'aquest ocell, acaba eh, acollint-lo una nit que fa fred, que plou o que neva, i que aquest ocell demana refugi eh, en aquesta casa i en aquest espai que comparteixen i mm, aquest, eh, aquesta imatge que ens ensenya d'aquest gat que salta sobre de l'ocell, que ens pensem que se l'anirà a menjar, de fet el que fa és anar a obrir-li la porta perquè també pugui entrar en aquesta casa i mm, aixoplugar-se i compartir aquest espai.